Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizə balıq ləvəngisi hazırlamaq qaydasını çəkib göstərmək istəyirəm. Bunun üçün biz ziyad balığı götürürük. Buna bir də kitüm də deyirlər. Məndə balığın ə, e, kürüsü də vardır. Bir də balığın içərisinə xüsusi bir ot var ki, Onu mən sizə çəkib göstərmək istəyirəm. Baxın, bunu da ləvəngiyə qatıb xüsusi dad verir bu qotona. İlk əvvəl ləvəngini hazırlamaq üçün 1 stəkan çəkilmiş qoz ləpəsini götürmüşəm və orta böyüklükdə soğanı ətçəkən maşından keçirdib suyunu süzmüşəm və bura 1 çay qaşığı palçıq turşusu və 1 çay qaşığının ucunda isə qara istiot əlavə eləyəcəm. Duz əlavə eləməyəcəm ləvəngiyə, çünki palçıq turşusunun özü duzlu olur. Mən əvvəlcə otla kürünü ətçəkə maşınından keçirdim. Beləliklə, ləvəngini hazırlamaq üçün dediyim kimi bir stəkan qoz ləpəsi götürürük. Bir orta ölçülü çəkilmiş soğanı suyunu atmaq. Dediyim kimi həmin o balıq otundan, maşından keçirtdik. Bu ləvəngiyə xüsusi tam verir. 1 çay qaşığı qədərində palçıq turşusu və qara istiot 1 çay qaşığının ucunda əlavə eləyirik. Ləvəngiyə bir qədər də ilıq su, 1 xörək qaşığı qədərində ilıq su əlavə eləyib qarışdırırıq. Bir qədər qarışdırdıqdan sonra maşından çəkdiyimiz kürünü də, balıq kürüsünü də əlavə eləyirik. Balıq ləvəngisi toyuq ləvəngisindən fərqli olur. Kim istəsə kürü olsa əgər kürünü qata bilər. Balıq otunun olması onu toyuq ləvəngisindən fərqləndirir. Ləvəngimiz hazırdır. İndi isə balığı duzlayıb turşlayacağıq. Bunun üçün bizə çay qaşığı palçıq turşusu, 1 çay qaşığı qara istiyot, 1 xörək qaşığı duz və 1 xörək qaşığı su əlavə eləyirik bu qarışığı, yaxşıca qarışdırırıq. Görürsüz, suyu halına gələndən sonra balığa çəkməyə başlayırıq. Həm üst tərəfdən, həm də iç tərəfdən və balığın qəlsəmələri olan hissəsinə də yaxşıca yedizləyirik. Balığı belə şəkildə hardasa 1-5-10 dəqiqə saxlayırıq ki, duz turşunu özünə çəksin. 10-15 dəqiqə keçəndən sonra balığın içini doldurmağa başlayırıq. Bişlikdə ləvəngi dağılmasın deyə balığın qarnını iynə sapla tikirik. Əvvəlcədən sterilizə etmişəm iynəni spirtlə. Sapı keçirəndən sonra dikməyə başlayırıq. Gördünüz, mən sapı düyümləmədim. Həm arxa tərəfdən, həm də ön tərəfdən, yəni belə bir şəkildə qaldı ki, düşəndən sonra, yəni onu dartıb çıxartmaq bizə rahat olsun. Qalan ləvəngi ilə gəlsəmələrini, qulaq hissəsini də doldururuq. Balığı falqaya yerləşdirirəm və bükməyə başlayıram. Kim istərsə falqasız da bişirə bilər. Əgər falqasız bişirirsinizsə, onda 200 dərəcə selsidə alt-üst olmaqla 40 dəqiqəyə pişirə bilərsiniz. Mən fayqa ilə pişirdiyimə görə 250 dərəcə selsidə 40 dəqiqəyə pişirəcəm. Beləliklə levəngi balığımız hazırdır. Siz də pişirin, afiyetlə yiyin. Nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.